Azenari eta erremolatxa guztiak, dena ondo, dena mundu Gaur gai serioarekin gatoz, gaur seksua zitzekin dugu. Entzun esaldi hau. Zu gozatzean plazer hartzen duenak, follatuko zaitu gondoen. Eta euskaraz, follatu nola esaten da gainkatu, nekatu, txortan egin edo folatu. Zuk gozatzean plaza hartzen duenak nyakatuko zeitu ondoen. Ezaldi horrekin hasten da Klimaz Club liburua. Liburutegiko irakurle taldeetan sartu beharreko liburua. Gizon taldeetan aztertu beharrekoa. Badago nahikoa motibo zarautzen ere Klimaz Club talde bat sortzeko. Eh? Klimaz Club talde bat sortzeko? Ez, ez, ez. Sexua hitzaiteko narekin ez kontatu, eh? Izan ere, sexualitateari buruz ez dugu inoiz hitz egiten. Tabua beti dago hor eta hemen eta hala ere, leku guztietan agerira sexu hitza. Ez dugu gure bikotekideen gorputza ere ezagutzen. Ez dugu gure gorputza behar bezala ezagutzen. Zuk asmatuko zenuke klitoria marrazten. Zakil bat marraztuko zenuke baina klitoria? Bidali zure marrazkia lehen dakaritza abildua euskadi.eu zelbidera. Eta nik neusinatutako kondo ikasa baten zozketan hartuko duzu parte. Tira, seksua gauza importantegia da bazterrera usteko, plazer hartzeko modu berriak ezagutu eta esploratu behar ditugu. Bestela, ben eta berriro errepikatuko dugu ezena berbera. Nakatu eta nakatu, nakatu eta nakatu. Baina nola egingo dugu ba beste modu batera inorkez esplikatu ez Gainerako bideak ikasi nahi dituenak, hemen txeliburu ederra. Zormena behar dugu, zormena eta askatasuna. Probatzeko eta jakiteko zer den, pou, blop, uiz, anus bestibulis, el kapitan Garfio, tutti frutti, flok flok edo puk puk. Artu dezagun denbora behatzekin, ahoarekin, begiekin eta lastanekin plazera lortzeko eta plazera emateko. Eta gogoratu, bidali marrazkiak eta zorte hon Bla!